Jesi li spreman za Airwaves udar? Jedan udah i vidjet ćeš što možeš. Airwaves, udahni duboko i kreni dalje. Viss augstātes, viss augstāte, vēl tie vēl krēčos skolā. Viss augstāte. Ha ha ha. Ovo je tamno područje. Šta je ovo? A, evo ovo. Pala se svjetla. Tu, tu. Ostali svi putnici, obaveštavamo vas da svi uđete u svoje sobe, jer započnemo sljedeću fazu. Um, Au, wow. Zapelo nam je. A, čekajte. Joj, šta je sad zapelo? Joj. Idemo. Jače, gorajte. Ajmo. Idete. da, Idite, da. A, joj, veliki valova. Bježite svi. Joj, bježite svi. Svi ovodu. A. Ej, pašteni smo, na miran dio. Jau! Golajte, golajte! Oj! Joj! o ne! Oj! ne, ne, ne, ne, ne! Oj, pazite Putnici, svi se ta pazite, pazite, pazite, pazite, pazite,

ometate na strnu, to smo u velikom O, gledajte, dobra obala. O, stvarno, idemo tamo. O, obal izgleda zauzeta. Čekaj malo. Ljudi, u pravu ste. O, upada smo u more. O, ne. napad smo u Uri sigurno, ma super parking. Ovo je odlično. Oj! Ne, opet. Pripremite topove. Jer nešto snažno dolazi. A ovo nije dobar slučaj. A, kako ćemo to popraviti? Ovdje ne znamo. Čekajte malo. Čekaj znači, da između jedan ništa ne vidimo. A mora nam biti jedna okrenuta. Pravilno i otvoreno. A šta ako to ne djeluje? Ma briga na što ne djeluje, moramo se spasiti. A ne, daj, daj, daj, daj, na, naj, nećemo se mi spašavati. A zašto ne? Pa zato što je to opasno. Može to izazvati bolest. Pa kak bolest? Padanje. A, ne, ne, ne, ne, ne. Nemoj tamo, nemoj tamo. Hello. Halo. Ne. E, vidiš da sam bio u pravu, nisi me poslušao, joj. Jao. Moramo sad svi plivati. Sve sa brodom. Potonut. O, ne idemo, nemoj! Oj, vidiš! bila svi svjedoci što ti ovo. Ma zašto? E, zato što si bio blesav. Pogledaj, sad! Sad ide oko, pa sad ćemo se Ne, ne, ne, ne, ne, ne, stani, nemoj to. Ne diraj to. Ma zašto ne? Ne zato. Halo, šta se ovdje događa? Ja sam od kada Ne, ti si nitko. Ovdje, ja sam. Ja. Ja sam od ovog kapetana. E ne mogu to dozvoliti. Oj, ne diraj to, ne!